અત્યારે બધા મને જોન પીટર થી વધારે ઓળખે છે ગાંધીનગર અમદાવાદ બધે અને સેવન્ટી સેવનની બેચની વાત કરું તોપે તોપ ભેગી થઈ બહુ સીધી ભાષામાં વાત કરું કે બધાને સીધી લેવલમાં ખબર પડે કે બધી તોપે તોપ જ હત્યા ધૂમ ધૂમ ત્યારે બ્રાઇટેસ્ટ બેચ કહેવાય અત્યાર સુધી આવો ફાલ કે આવો પાક માં નીકળ્યો નથી યસ બધા ભણેલા છે કોઈ બીએસસી કોઈ એમએસસી પણ મારી ડિગ્રીમાં ખાલી એક અક્ષર હું ખાલી એસએસસી ભણેલો સેવન્ટી સેવનમાં બધું મારું પૂરું થઈ ગયું એક્યાસીથી જીઈમાં e જો ઉષાકાંતથી ખબર છે હું હું અત્યારે પાવર હાઉસના મેઇન ગેટ ઉપર છું as a assistant timekeeper બાકી મારું ઓર્કેસ્ટ્રા ના બધું બેન્ડ બધું ચાલે છે થેન્ક્સ